बहीण सिस्टर हे जे असतात ना त्यांची मोटिवेशन देण्याची पद्धत जी असते ना ती एकदम वेगळीच असते माझी जी बहीण आहे ना तिने पाचवी ते बारावी मला एकच सांगायची अरे काय माणूस आहे तू किती कमी पर्सेंटेज पडले तुला तो बघ माझ्या मैत्रिणीचा भाऊ त्याला पाचवीमध्ये सुद्धा एटी पर्सेंट एटी पर्सेंट आणि तू अजून पण साठच टक्क्यावर आहे हे सगळं ऐकून ना मी पण लय येडा व्हायचो आणि लगेच अभ्यासाला लागायचो पाचवी सहावी सातवी आठवी दहावीमध्ये सुद्धा कसा बसा मी सिक्स्टी पर्सेंट पर्सेंटवरनं पर्सेंट वर आलो आणि तिच्या मैत्रिणीच्या भावानं मध्ये नाईन्टी क्रॉस केला परत दिदीचं एकच अरे काय सांगून तू त्याला दहावीमध्ये नाईन्टी पर्सेंट पडले आणि तू बघ रे तुला सेव्हन्टी पर्सेंट तू ना सोड तू तर बोलूच नको मग फायनली बारावीचं वर्ष आलं कसेवशे मला सिक्स्टी पर्सेंट पडले एकदा मी रस्त्याने जात होतो आणि फायनली मला भेटला माझ्या दिदीच्या मैत्रिणीचा भाऊ त्याला भाऊला मी साईडला घेतला त्याला विचारलं काय भाऊ कसं काय सगळं मजेत ना अरे तुला मध्ये किती पर्सेंट पडले रे तो म्हणला अरे मला ना फोर्टी फाय पर्सेंट पडले हे ऐकल्यावर माझ्या डोक्यात आलं की कदाचित पेपर अवघड गेला असेल म्हणून मध्ये त्याला कमी पडले म्हणून मी त्याला सहज विचारलं अरे भाऊ तुला दहावीमध्ये किती पर्सेंट होते रे तो म्हणला अरे नाही रे त्याच रेंजमध्ये होते मला वाटतं फोर्टी पर्सेंट होते मला म्हणजे माझ्या दिदीच्या मैत्रिणीच्या भावानं त्याच्या लाईफ टाईममध्ये पाचवी ते बारावी मध्ये कधीच फोर्टी फाय पर्सेंट क्रॉस नव्हता केला तर मी घरी आलो मस्त बसलो दिदी आली दिदीला म्हणलं काय ग ते तुझ्या मैत्रिणीचा जो भाऊ आहे त्याला बारावी मध्ये किती पर्सेंट पडले त्याला नाईन्टी टू पर्सेंट पडले आणि तू बघ अजून पण सिक्स्टी तुला ना तुला काय बोलून फायदाच नाहीये मी पण बोललो हो का चांगले चांगले नाईन्टी टू पर्सेंट आहे ना चांगले चांगलं कॉलेज भेटेल त्याला तर अशा प्रकारे तुमच्या बहिणी तुम्हाला पूर्ण सात वर्ष येड्या काढू शकतात म्हणून सावधान तर भेटूया पुढच्या किस्स्यात